Gujarati uh, mother language है आउं शो ग्रेजुएट या आई आउं शो एस में एमएससी करूं या फाइनेंस फाइनेंशियल लॉ में तो मुझे लाइ हिकु बहु इनक्रेडिबल गाल आहे की कंहिंखे सौ वर थी विया आहिनि ऐं सौ सेलिब्रेशन लाइ हेॾा आऊं दैट्स मतलब मेरे लाइ इंजॉयबल मोमेंट आई ऐं लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट के साथ उभियो मेरे लिए बहुत प्राउड है कि मेरी चांस ॾिनी है कि हम मेमनी के रिप्रेज़ेंट करी सका बीइंग अ पार्ट की आउं इंडिया से हेॾा माइग्रेट की ना पाकिस्तान जो हिस्सों या कराची में ऐसा असां है आख़िरी मैसिव पॉपुलेशन कराची जो है तो मेमनी बोले थी ने मेमनी के रिप्रेज़ेंट करे थी हिकिड़ो गुजराती जो सेगमेंट है सोएस में इनके वैल्यू में आई है लंडन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन के पार्ट थींदे में त ये रियली इंजॉयबल है आहे मूंखे आई रियली अप्रिशिएट ऐं मूंखे किन तरीके से एक्सप्रेसन तो करी सका एक्सप्रेशन वाइज मेरे लगभग एक्साइटमेंट है हम इनके रिप्रेजेंट करी रहे हैं एंड मेरे लिए मेमनी रियली एक्साइटिंग फैक्टर है हम मेमनी बोलने बोलने इंग्लिश इतने बोली रहे हैं कि बिकॉज असा सोए से अंदर रही ने असा इंग्लिश वारे बोलना रही है इला मेमनी के थोड़ी इंग्लिश कंबाइन करी है बट मेमनी के हम घर में बोलना हूँ या बच्चा जनरेशन पर हम रियली इनके इंजॉय करा हैं पहले जैसा मेमन इनकी स्पेशली चूज है कि वो मीठी जबान है थैंक यू